100 мл жылы сүтке 2 шай қасық қант 11 грамм құрғақ дрожжи және 1 ас қасық ұн салып бетін жауып 10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз дрожжи реакцияға түсіп көпіріп көтерілу керек қалған 150 мл сүтті құямыз үстіне бір жұмыртқа және жанаға дрожжи қоспасын ерітілген майды және тұз салып араластырамыз ұн қосып қамыр илейміз бетін жауып жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз салмасын мен картоптан жұмыртқадан және сосискидан яғни шыжықтан жасадым ішіндегі салмасын шатасып қалмасы үшін осындай ә, сіздерге жасау әдістерін ұсынамын жасап көріңіздер өте дәмді жұмсақ шығады